dalil Oke, okay. ya betul sih. Eh, sekarang sekarang sekarang ini banyak sekali ketika kita menyampaikan suatu hujah atau suap, suatu kayak sunnah sunnah, lalu mereka pasti menanyakan dalilnya apa gitu. Hei, dalilnya apa? Dalilnya apa gitu kan? Ketika ditanya, kamu ngerti nggak sih tentang dalil itu apa? Dalil bilura, dalil bil istilah, terus juga hakikatnya apa nih? Hadis tuh ada hasan, sohe, doif dan lain dan dan, dan, <laughs> dan lain sebagainya aduh kadang bingung gitu udah disuruh gitu kan pastilah ustadz ataupun ulama itu ketika menyuruh dia udah ngerti semua gitu bedanya orang sekarang itu sama orang dulu karena orang dulu orang tua kita nyuruh eh itu baca buku itu baca Quran kita baca gitu oh itu tolong diambil kan tolong diambil jangan kayak gitu itu nggak boleh itu anak-anak dulu tuh masih ngikut oh ya udah mat patuh dengan orang tua. Sekarang disuruh sedikit, mana dalilnya, mana sunnahnya, mana? <laughs> Ini diajarkan gimana sih adabnya kemana gitu? Ya Allah, sama gurunya aja dibentak-bentak gurunya. Nggak ada dalilnya itu. Aduh, dulu ya, dulu ya. Saya tuh waktu mondok uh, di pesantren pernah uh, dikatakan dan dimarahi ketika kita minum berdiri. Eh, kamu jangan berdiri kalau minum, duduk. Kalau makan duduk, semuanya duduk gitu kan. Kita pun nggak ngerti gitu. Tiba-tiba kita ya udah uh, karena dimarahin duduk gitu kan, minum jangan berdiri lagi gitu. Ternyata setelah itu ada ternyata hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara dengan eh, orang-orang uh, orang -orang awam seperti itu tidak perlu kita untuk menyebutkan kayak dalilnya, hadisnya dan lain sebagainya. Karena nanti dia juga bakalan pusing gitu. Coba kita bacakan ya kan An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti nggak artinya? Enggak kan? <laughs> Itu kalau kita berbicara dengan orang awam. Jadi memang kita harus berbicara ataupun berdakwah itu sesuai daripada kadarnya. Kalau kita bersama uh, ustaz-ustaz dan lain sebagainya kita membicara tentang dalil, hadis dan lain sebagainya, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau dengan orang awam mengaji saja mungkin uh, masih sibuk dengan urusan-urusannya kayak kepengajian kajian cuman seminggu sekali gitu kan e, ngaji Qurannya juga masih terbata-bata gitu nah itu cara penyampaiannya kita juga mengikuti mereka tidak serta merta, wih dalil sedikit sedikit dalil sedikit sedikit dalil gitu kan, <laughs> lucu aja lucu gitu. Kalau kita diajarkan uh, apa namanya ya untuk patuh kepada uh, guru kita, jadi ada adab-adab tertentu gitu kan. Jadi memang aduh, jom kita tengoklah. Ah, ngomong banyak banget tadi. Kenapa ustaz mengajar tidak sebut hujah dan ni? Kamu mengajar orang kampung bukan mengajar orang universiti. Ingat, live ni hamba buat ni kerana nak mengajar fokus hamba kepada orang kampung, orang biasa. Uh. Tujuan hamba fokus kepada orang kampung nak betul ibadat dia, pemahaman dia. Maka hamba tak boleh kecik tinggi-tinggi sebab dia tahap orang kampung. Balang dia tak mengaji nahwu mustalah hadis, dia tak mengaji usul. <laughs> <laughs> betul betul betul. Jadi ya mustalah hadis <laughs> fikah dan lain sebagainya kan memang tidak ada gitu kan makanya sebagai ulama sebagai ustadz itu menyampaikannya sesuai daripada kadarnya jadi yang mudah dipahami oleh masyarakat gitu kan gitu. betul jadi tak hijau Nabi kata kecek manusia menurut kodak dia Aha, betul, betul. saya baca kapo, saya tinggi, koya tinggi. Pak orang tak tengok video dia yang marah. Orang lain tak tengok video orang lain yang marah pula. Nama, jadi tekek gitu pula. Waktu video apa tak ada sambutan. Dia mau faham benda tinggi-tinggi. Siapa dia nak tengok? Orang kapo mungkin nak tengok kapo dia. Yang mungkin nak jadi mufti. Dia nak kawan minta dalil ketika ustaz sedang memberi ceramah. Tak boleh. Mana dalilnya? <laughs> Tak boleh. Walaupun tidak salah, tapi pada adab. Sebab dia ada ha, adab. Kan? Saya nak dalil. Ustaz tanya balik, benda makna dalil? Sebab kalau kuwi dalil mudah erti dalil tu benda. Dalil tu benda makna? I'rab dalil tahu. Hakikat dalil tahu tak? Dalil ni dalil fil lughah, dalil fil istilah. Dalil mana guna? Itu bah bahasan orang berbahas sama-sama murid sama-sama uh, sama ulama tu tempat orang minta dalil. Betul. Kalau majlis ilmu jangan. Anak murid dia baca pendek. Innal ladhi Tanya Quran. Tu kata Ina tu dengung. In mana dalik? Apa? Apa saja ada ilmu yang dia diajar anak murid minta dalik faham kenapa? Ini di disuruh oleh orang tua-tua kita. Ustaz Nazrul Nasir. jatuh tu aku ha, tik balik. Mak kita kata. Yang kita duk tanya mana sunnah, mana dalilnya? <laughs> kita dulu tak tanya tak tanya kita buat saja yang mak ayah kita suruh betul mak ayah kita pun kalau kita tanya balik dia pun tak tahu dia ambil hmm. mana tapi ada pandangannya ada sandarannya disebut oleh para ulama dalam kita. nah itu baik sangka dan orang awam pun tak perlu tanya dalil Ini tak disuruh pun dalam syarak orang awam tanya dalil boleh dia kata apa masalahnya untuk kami tanya dalil masalah kata dia memang masalah masalahnya tak disuruh itu ha, je <laughs> kamu yang buat masalah siapa yang suruh kamu tanya dalil kamu nak buat apa tahu dalil tanya dalil tu bukan nak beramal pun. Saja mari kacau ya. <laughs> ah mari kacau ya. Ha, kalau ikutlah kena ada dalil boleh beramal, mampu kerah hidung tuan. Mampu kerah hidung tuan. Mampu kerah hidung tuan. Mampu. Mampu kerah. Ini bahasa mana guys? Dalil semayang. Apa ya? Apa dalil takbir ihram? Dalil, dalil. Hadis, hadis, hadis. Kalau tidak ada dalil tidak dilakukan. Mana dalil takbiratul ihram? Belum ada, Ustaz. Enggak <laughs> usah sholat <laughs> Aduh. Apa-apa dalil, apa-apa dalil lucu ya. saya pun apa? Aku pun tak apa. Eh, aku pun tak apa. Kalau orang semua nak dalil, tak semayang dah. Ya? Betul. Apa dalil takbir? Apa dalil baca petiha? Apa dalil rukuk? Apa dalil sujud? Apa dalil tahiyat? Apa dalil kunat? Boy nak kena sampai dalil dulu, baru sah. Mampu. <laughs> Sebab tu dalil, dalil ni bukan dicegah kita minta. Ni masuk bulan rakjak ni ha, buat mi'rah, isra' mi'rah ha, tanya, dalil mana dalil ha, masuk ni 10 syakban pula mana, mana dalil? dalil, ustaz buat naik asing 3 kali, mana dalil ha, ni, tanya dalil, bagus tanya dalil tak tegah tapi nak tanya dulu, kamu yang tanya dalil tu orang awam ke mujtahid mutlak, ulama' mujtahidin eh saya orang um, awam je ustaz tapi saya nak tahu juga lah dalil ha, awak orang awam, ha, ya saya orang awam Ah kalau orang awam dalil dan nas ialah perkataan ulama. <laughs> Sebaliknya ini jawaban Allah yarham tuan guru ni Aziz. Masya-Allah. Baik, hari ni pula sama nak Ha. Nahnu khalaqnakum falaw la tusaddiqun. رأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدر قدرنا بينكم الموت فما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثال Sekarang tuan tambah lagi dalil. Dia kerja Islam ni bui dalil kau Baik nguli, baik makoh, baik kahwin, baik bini pun kewajipan kita bui dalil. Dia tak ada makhluk yang lebih mustahak diberi dalil daripada manusia. Lembu kubat, tak tak payah dia dalil ke dia pakai hing hing gitu kan ping ping atas belakang dia dia reti lah dia kubai, bahaya itik ni makhluk-makhluk apa saja lain pada orang tak perlu kita beri dalil kerana bakat terima dalil tak ada pada orang tu Tuhan tak buat kita nak ajar lembu kau ajar kubah kau ajar berapa Kelantan ni jam yang itu ajar lembu berani dia main hing hing no no cha cha cha tak kena gaya apa yang tak panggil apa dia reti tak payah beri dalil ke dia aku rupu kemungkah ilmu aku peromu ke ilmu aku duk mandi ke petang raya dia tak reti tapi hak intinya orang. Orang je yang perlu diberi dalil. Intinya adalah ya tidak perlu gitu. Kecuali kita mujtahid, kecuali kecuali kita itu adalah murid yang sedang mencari ilmu. Nah, itu untuk hujah kita macam tuh. Dan juga bisa dikatakan bahwasanya dalil itu adalah qaulul ulama, perkataan-perkataan para ulama, ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama yang betul-betul ulama yang mereka memang tidak diragukan lagi keilmuannya seperti itu. Ulama-ulama kita ini ulama-ulama hebat karena mereka mereka itu bisa menerjemahkan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana mereka sebutkan dia apa uh, dibuat semacam hadis yang begitu rumit awalnya untuk dipahami maka ulama-ulama terdahulu ini membuat seakan-akan mudah untuk dilaksanakan seperti itu. Jadi kalau kita mau bertanya tentang hadis, dalil dan lain sebagainya memang kena belajar dulu lah. Kalau kita dah belajar, kalau kita dah faham baru kita bertanya dalil. Kalau kita masyarakat awam Apa yang dikatakan oleh ustaz-ustaz Ikuti je kan Tu mudah je Kalau kita tanya Mana dalil Mana dalil Mana dalil Pening pula kita Takkanlah kita berbuat baik pun ha, Kita tanya dalil Eh dalil uh, Apa nama sedekah apa eh? Kenapa Awak tak tak, ah, Tanya-tanya dalil tu Taklah Kalau saya tak ada dalil Saya macam tak yakin Lepas tu tak takkan buatlah sedekah tu. <laughs> Ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Allahu akbar. Tapi saya tidak menyinggung siapa-siapa di sini. Saya hanya menonton daripada channel Suara Sunnah short video eh. pemikiran ulama hebat dan juga uh, Ustaz Azwaja. Dan juga saya menyebutkan apa yang saya sebutkan ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dengan kawan-kawan juga. Yang mana memang ada kawan-kawan yang memang tanya, uh, "Kamu baca ni, baca ni, baca ni mana dalil dia?" Ada pun macam tu kawan-kawan saya pun. <laughs> Allahu akbar. Tapi kita tetap guys, kita merasa bahwasanya kita ni memang bukan apa-apa, semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan kita ni sebagai murid lah, sebagai murid dan juga sebagai penuntut ilmu, kita kena hormat kepada uh, guru-guru uh, kita macam tu. Semua yang saya sampaikan yang salah itu dari saya sendiri dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tuntunan daripada uh, guru-guru uh, saya macam tu. Terima kasih dah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalam. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته